大変ありがとうございました、えー、以上をもちまして全日程終了でございますえー、あと出しの方のシート掛けになりますよろしくお願いいたします 覧とさせていただきます。明日はまた